Man vajadzētu tur to lietu. Argumentiem iebilst. Ko tā? Par vēlu. Bet, bet klau, šitas Valdis, ja? Uh, viņš teica, ka jūs bijāt arī Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu biedrības jā. Eh, sem, ja? Kur? Bija. Ja? Es jau 89. gada. Ir Daugavas vanagos, ir Helsinkos, ir kur nacionālos visur, kur nu viss pilna suņi. Es izgāju viņu šitā analīzēt. Un ka 93. gadā Jā, tur māmuļā. Februārī 18. viņus metā ārā. Metāmā mans nebija. Es biju Latgalē, tam devumās speciāli mašīnas liela sieva teica, kādas tādas mašīnas galvenas mani meklē rokā. Ja? Tā tur vajadzēja, es jau to rēķināju. Bet kas tur vispār notika? Nu, kas notika? Vajadzēja izmest laukā. Kāpēc? Vairākas reizes metē laukā, saproties vai ne. Uh, un nevarēt, es atstāju arī savu, no saviem aizsargiem, konkrēti viens, kas zināja uh, šito te sakarus no ārpuses un iekšpusē. Un es pacēlu zemes sardzi, tā arī, nu, kā saka Eihmani, Juri, aprunājos ar tiem pārējiem, kas tur kā. Un viņam arī braukāja ar mašīnām speciāli, tā kursēja. Un tā es pa to vidu tam nekad bija noblokies, bet neielaida iekšā, kur devām mēs pa logiem produktus un visu, ko tam līdzīgi. Nu, tas viss tas notika. Un tad pēc tam ielaida iekšā. Un kā ielaida iekšā, tad pēc tam tā policija ar policiju kopā jau tie jaunie, kas apmācījās vai ne. Un viena labā reize, es to zinu, to skuķēnīt, jo gaišie mati ir tāda glīte, saproties, ah, tāda svoloča, saproties, vai ne figūriņa. Un šitā tev video, ka, saproties, uzņēma vidziku, man pastāstīja visu ko, un visu ko. To. Un es tādu pavadīju policiju, nu, kā maiņa policija, ja, un pavadīju ārpusē. Un man ielika astoņos vakarā ziņas, man policija saka, Laicona kungs, jūs taču rāda pa televīzoru. Pēdējo bandītu izvada no Vāmuļas man tikai purnu, saprotiet, mm. Aidi? Jā! Es vienpēc tos atkārtojos, es to mašīnu iekšā savā Moskvičā uz mājām, paņēmu mazo televizoru un mēs atkal aizsargi skatījāmies. Tas ir pēc tam, kad mūs izzina, un tad bija mēs esam noblokēti tādā izstabā darījām, saproties vai ne. Un tad ielaida policistus, un tas šitas tēsies un bandīts. Un tā bija. A, kā, kas, kā, kāds bija formulējums? Kāpēc viņus izzina? Tam nekā, lai sēg nedrīkst būt formulējums. Tur Jānis Rība augšā, kreisā pusē, es labā pusē faktiski, es braukāju pa Latviju un es saku, es braukāju, man pat policija man godu atdevā mašīnu, zināja, kad Moskvičs. Tas, tas bija pēc 90. gadiem, robežsargiem, muitu ar visu ko. Jā. Bet, bet labi, Rīgas Latviešu biedrībā bija drūlis Ilmārs. Jā, es ar viņu tur tieši apsargāju, tieši viņam, tā, lai būtu drošība, viņam arī tā gaišma, tā ir sieviete, glīta. Tā Un Freimantālam tur bija 10 tūkstoši mākslas galerija. Jā, jā. Ja? Un to visu ofenderēja? Viss ir aizgājis. Un jūs tur mēģinājāt sargāt, jā? Ja? Nu es, man puika sargāja, es vedodu produktus. Rība jau, ka es peķīti augšā ēda un neko tam līdzīgi. Lēčkolts tur bija, rības, kas mm. tur kā un visu ko. A šitiem nav ko. Tā man laukos devēja Eh, palaukiem braukā jau vairāk ar tur palatgāju, pie tā robežas vairāk vajadzēja. Tad man eh, saku, veci cilvēki, ka braucu pa nakti ar savu formu, viņi pat raudāja. Veci cilvēki raudāja, ka es ar formu braucu. Kā jūs braucat viens pats bez apsardzes? Es braucu, man, es nezinu. Viņi pie robežas braucu visu. Bet kas bija tie izdzinēji? Mēs paši bijām. Runāsim tie pašiem, kas ir aizsargu rindās. Daudzie aizsargu rindās ne, nepieņēma. Žēlojas tani jau laika. Kāpēc? Tam lieka stukačus. Izstrēbo, kas pažobrē žurkas tikai pieņēma, kā čekis, tā kā tam nekais čekās armija dienēja. Ot tādi. A kāpēc brūlīt? nu, to es neiešu teikt, es skatos, raksta ne, nav vajadzība. Nu, pagaidi, nu pasaki tā, kā var. Nu, tā, ka, nu, izdzina tam, kad vajadzēja izdzīt. Vajadzēja tev, tu to arī domā, ka vajadzēja, ja? <laughs> Nevajadzēja, zināms, ka izdzīt, bet no otras puses vajadzēja. Nu, kaut kā taču tu vari pateikt tā, kā var pateikt. Nu, nav taču te nekāda... Jā, nekāda. Man 96. gadā arī, kur arī viss izlaupīja. Pilnu maisu aizveda un tūkstots patronas ierakstīja. Piedodiet, lūdzu. Un kas tie bija? Jansargi. Nur, uh, Jura Bulāna, kur es savus Jansargu iedevu Jurā Bulānam, kā es viņu arī paņēmu uh, reģistrācijas apliecību 95. gadā ar Andri Brasovu, kur pierunāja. Tāpat Daili Rīnieka arī pierunāja paņēmu. Un kas notika? Sezrivīts Birkmans, kas arī tur tālāk un tālāk tad lūdzu. Kā Ekmanis arī, jo ne Ekmanis, uh, Leitholds arī atbrauc ar bruņotiem cilvēkiem. Pie manis žurnālus paņēma, viņam tiesībās bija paņemt žurnālus. Nebija tiesības, Jānis Rība man atdeva žurnālus, jo sagāja visas grīslē. Bet nu kādus žurnālus? Aizsargu. Nu to tipā registratūru? Jā, registra, nē, žurnālus pašu. Nu, nu sarakstus, jā? Jā, jā, ko mēs izlaidām, mēs paši par savu naudu. To maksājām. Bet vēl tur bija pilsoņu kongress iekšā Melnragā. Jā, jā, bija viss. Viņu saraksts? Daugavas vanagi bija tur daudz izsūtīti. Un visus viņu reģistrus nofenderēja? Viss, kas aizgāja. Nu, taču bija tie, tie 700 tūkstoši, kas parakstījās par... Nē, to, pie, to es tieši neturēju laika. Nē, ne, es to neturēju. Es Bet tas lieta, ir pilsoņu kongress, pie lietas, pilsoņu kongress tas jā, bija. Jā, es to neturēju. Tā ir lietas, ko es neturēju par to, ka es rakstu kā arī rakstīju bloknotē, tas ir būtnīca man klāties divas bija, es pat nepieminēju ne vārdu, ne uzvārdu, jo es jau rēķināju, ka tik un tā, ka jau vēl mani ņems ciet. Vienīgais meita izglāba man jaunākā, atnēc, atskrēja no slimnīcas saglabāt bērnu, ar kā ne, tur nav zināms, man jau bija cits plāns ar viņu, kā izrēķināties. Jo pat ar ieroci jau bija vienam iedots iekšā, lai arī nošaut. Tā viņam niezēja kabata ierocis jānosargā. Jurim Bulānam es jautāju, saku, kas ir galu galā, es savus iedevu, kāpēc tā tā viņš te attīkstīja iedēja. Par to, ka viņš pie drošībniekiem strādāja. No. Nu, es nezinu, es saku, klausies, kā tu nezini, un nu, tālāk es jau nejautāju, kā tu nedrīkst, nezini par saviem padotājiem. Pirms kam te es tev parakstīju, apliecību. Par to, ka es apliecībās parakstīju, apstiprināju. Un uh, man nevajadzēja, man ļoti perfekta atmiņa bija. Bildi paskatījos, man viss, un es visu zinu. Pēc šitā es visu, pilnīgi man atslēdzās visi šitie atmiņa. Es negribu nekā. Bet drūli arī drošībnieki paņēma toreiz. Un, un Tās tur visi bija teātris. Viņš tur nedēļu nostēdēja, un pēc tam viņš tāds jocīgs palicis. Jocīgs. Tam nekā vajadzēja darīt to, ko vajadzēja. Man nevarēja to darīt ar mani. Man vēl, man amatus visur, kur piesolīja. Es pateicu, es esmu brīvs cilvēks. Šodien es arī esmu brīvs cilvēks. Padomu savienība bija brīvs arī, kaut vai arī katru gadu ņēma sieva. Lamājās, ka kāpēc brāli neņem, a, mani ņem. Viņi nezināja par to, ka es esmu instruktors bijušais. Sibīrijā tā, tādā ziņā. Tādēļ man katru gadu ņēma armijā iekšā. Tad es atkal uztaisīju vienu otru lietu, un tad man lika mieru ar profesoru. Es jau slimībās arī tur dabūju. Tur. Un kā jūs domājat, kā, kā to latviešu biedrību varētu atjaunot eh, pa īstam tajā Rīgas latviešu biedrībā? E, redzēt, ir problēmas un smagas problēmas jau saukli, kas bija, kad lielās, e, lielais mītiņš bija, un tas bija fiksēts Daugavmalā. Kas nu būs un viss, bet tās programma nav izpildīta. Tas ir solījums. Tukši vārdi. Nu, pilnīgi pareizi, kuriem nav vērtības konkrēti darīšanai vajadzēja bija. Tā kam arī bija izstrādāts. Un arī Drošība. viss, kā sakot, nu nezinu, es varbūt tās... E, ne, nu redz, tā Rīgas Latviešu biedrībai ir ļoti būtiska funkcija. Viņiem vajadzēja kļūt par... E, Latvijas. Par valsts struktūru. Jā. Kā e, pa galveno kodolu, pa centru. Jā. Tā kā tā viņš savā laikā, caru laikā bija. 18. gadsimta, pēc 18. gadsimta kā bija. Kā Latvijā. Un tāpēc jau arī mēs strādājam ar šo jautājumu. Un, un tad lielāka vienprātība bija kā tagad. Un kas ir tagad? Dažs labs e, saņem slavas dziesmas, tāds pat dzīvnieks. Un, un dažs e, dzīvnieks, kas ir izgājis lāģeri, tas nav nekas. Bet ko darīt vīri? Labi, e, <laughs> es jums neko neizteikšu, ja man izdosies. Toreiz. Cerams, ka es te pāris vīrus uzaicināšu. Vai drīkst to darīt? Nē, nu kā tā nu, nu, nerūši. Un nav nekāds e, noslēpums. E, tas ir viens būmanciāns, un otrs ir, es domāju, kad Uldi Strēli vajadzētu. Nezinu, nezinu kād, e, kā sakot, jāsaka, e, kādā veidā, e, tas, kādā veidā viņš kļuva par prokuroru, bet viņš savas funkcijas perfekti izpildīja, un viņam neļāva. Viņš naudiku iesēdināja un viņu no prokuratūras atbrīvoja, palaida pensiju. Ak, šitā. Un viņš Jā. ir represētājs 49. gadu. Bet viņš vēl ir stiprs, jā? Ja? <laughs> stiprs. Ideja pilns. Ā, nu ņiprs ah, nu, ir, jā? Ja? Jā. Nu, tad viss ir kārtībā. Nu, reku, kā ar mani jāsaka, man bija drošība. Kāpēc aizsargu formas? Man Pēters, negri, vai nedrīkst teikt tos te vārdus uzvārdus, kas ir man, saprast, tanī laikā. Un jāsaka, drošībnieki no KGB palīdzēja drēbes dabūt. Un formu arī uzšuva, kas arī no valdības ir viena, viens persona. Un, formas bija uzšūtas un iedotas uh, muzejā. Un aizsargam labprāt vēlējās šito te jau gatavi bija atvērt uh, muzeju pulvertorni, ja, un iedot, un deva. Un formas visas, kas kur kā, un par aizsargiem, a, a, paskaidot par aizsargu lietām un visu, ko tam līdzīgi, un kas kur tur atrodas. Un tas arī pazuda. Un tad jāsaka arī tālāk, jāsaka, kas, kas notika. Notika tāda, ka kongress notika. Un mani tur arī uzaicināja, es nevēlēs, bet nu uzaicināja, un tad pa Leitkoldam vajadzēja noreģistrēt. Aizsargu otrais kongress. Latvijas laikā bija 20. gadā. Viens kongress. Šitie, kas kongress ir, šitie sunīši. Tie nav kongresi. Tas tāpat kā valdība. Piedodiet. Es jau tādā laikā teicu, kad jau sākās šitas te. Es saku, lūdzu, ejiet partija iekšā. Ko, ar ko jūs nodarbojaties? Militāri pakārtot organizāciju. Militāri pakārtot. Ko jūs dariet? Saprotiet, vai ne? Nu, un tam bija arī tur notika un vajadzēja Leitkoldā noreģistrēt. Leitkolds to neizdarīja. Es jau to redzēju, es jau brīdināju. Un tad es arī man ielika tādā, arī, kā saka, vietnieku, priekšnieku un tā tam līdzīgi. Un, un tad es darīju pagrīdies. Un Leitkolds nezināja, neviens nezināja. Un es noreģistrēju. Un kas noreģistrēja? Jāsaka, jā, jāsaka paldies sekretāram un jāsaka paldies Levitam. Levitam. No, Ērikam, tas ir Edvina, Egīlam Levitam. Viņš noreģistrēja. Ko noreģistrējāt? Aizsargu organizējas, tam ne mēs formas varējām nesat. Ja es nebūtu no formē, no, noreģistrējis, mēs formas nebūtu nesaši. Re, kur Aksels sunīts jau, lai staigā. Kas viņš tāds ir ar Maskavu, kur kādreiz arī ir formācija. Kāds Aksels? Aksels Tainīšs, Rības Kruzgats. Labi, mīļie, paldies. Un tā, ā, nepabeidzu, nepabeidzu, vēl kas ir bija izdarīts. Izdarīts tam, ka aizsargu forma bija izstrādāts. Ja ar zemesardzi, ja ar policiju, ar visu, ja? Ka tādā laikā ar formām nevarēja braukt. Formas man bija izstrādāts tā, ka viens ar formu aizsargu brauc, ja? un pāris trīs cilvēki privatā. Un elementāra lieta, man atradās aizsargi, jansargis, aiz, nu, kā stāva komanda ar mašīnām. Un pa ceļam, kamēr viņš nav galā, tikmēr ceļā tani tienī pulkstens, viņam jāzvana uz šeit, uz pilsētu, ka viņš ir mājās. Un ja nē, tad toreiz pats ir pa to līniju visus aizsargus ir zemes sardzi. Tā bija izstrādāts aizsardzība, drošība, kas šodien ir, mani pa to ielika daudzi, kas par ko, un izlaupiem aizsiem aizveda grāmatas un daudzi ko. Ir, kur arī šito. Arī jāsaka. O. Kas šitas? Kāļa Ulmaņa. Pistole. Arī aiziet paņēma. Un neko nav ierakstīts. Tūkstots patronas ierakstīts, kas ir. Nu, nekas. Atvedīs tevi drīz apakaļ. Un tā atlaino jauna. Tā mēs... Līgi uztaisīsim es esmu te... visu, atvedīs apakaļ. Es esmu teicis vis, daudziem visi pēc tam. Es saku, otrais, tad jūs pašās ragāvās man neaiciniet. Piedodiet. Labi.